8 Aşağıdaki sıfatları zıt ve olumsuz anlamlıları ile eşleştirelim. Arkadaşım uzak boş tembel dağınık dikkatsiz hızlı, sessiz, sakin, geniş, kötü, fakir, yaşlı, çirkin, ucuz, önemsiz, güçsüz, kaba, cesur, zor mutsuz, yavaş, pahalı, güçlü, dar, sinirli, güzel, iyi, çalışkan, korkak, mutlu, düzenli, kibar, genç kolay, zengin, dolu, önemli, konuşkan, dikkatli, yakın. 9. Metni dinleyelim. Sıfatları kişilere göre işaretleyelim. Sıfatlar çalışkan, ciddi, yavaş, sessiz, komik, düzenli, hızlı, dikkatli, sosyal, eğlenceli. 10. Siz nasıl birisiniz? Yukarıdaki sıfatları kullanalım ve kendimizi tanıtalım. 11. En yakın arkadaşımızı tanıtalım. O kim? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Nasıl bir insan?